Przeciąłem kalendarz na pół. Cały kalendarz jest niepotrzebny. Wystarczy jego połowa, żeby skutecznie zarządzać swoimi zadaniami i projektami. Oczywiście jest to przecięcie metaforyczne. W rzeczywistości używam kalendarza elektronicznego, ale stosuję właśnie tą zasadę 50%. Czyli jeżeli w dzień powszedni mam do dyspozycji 14 godzin, to planuję pracę i spotkania tylko na 7 godzin. Pozostałe 7 godzin pozostają na wszystko, co jest nieplanowane. I zwykle masa niespodzianek, które się zdarzają każdego dnia, wypełniają tą wolną przestrzeń połowy mojego czasu. W te dni, kiedy nie ma niespodzianek, oj, są bardzo rzadkie dni, to wtedy sięgam po zadania, które są na liście tych, które są ważne, ale nie są pilne. I nimi wypełniam tą przestrzeń siedmiu niezaplanowanych godzin. Czyli moim zdaniem tajemnicą sukcesu, robienia wszystkiego na czas i posiadania wystarczająco dużo czasu na to, co jest do zrobienia, jest planowanie tylko połowy kalendarza każdego dnia i każdego tygodnia genialny sposób wynalazł przecięty zeszyt. Przeciął swój kalendarz na trzy części. Na górze miał spis treści, na środku agendę, na dole notatki. Zrobiłem to samo. Przeciąłem swój zeszyt. Na górze indeks, na dole notatki. Kolejne spotkanie, notowałem, dawałem temu numer do indeksu. Kolejne spotkanie, dawałem numer do, do indeksu. W tej chwili jestem w stanie każdą notatkę znaleźć.